Десятое место. 7500 открывает десятку самых страшных фильмов ужасов кинокартина 7500. Событие в фильме происходит на борту самолета Виста Пакифик 7500. Рядовой авиарейс становится настоящим испытанием для пассажиров и членов экипажа. Когда во время полета начинают происходить странные и загадочные вещи – Постепенно людей охватывает страх, они понимают, что кроме них в самолете находится еще что-то опасное и зловещее. Девятое место. Париж. Город мертвых для многих Париж – это город романтики, изысканной кухни, непревзойденных духов, красивых видов и многого другого. В мистическом фильме ужасов «Париж» «Город мертвых» откроется другая сторона великого города. Группа молодых людей, студентов-геологов, решает исследовать старинные катакомбы, расположенные под Парижем, в которых находится древний склеп. Герои фильма, пробираясь по узким тоннелям, с интересом изучают найденные там вещи. Вскоре они начинают слышать странные голоса. Видеть загадочные силуэты и подземные экспедиции уже не кажется хорошей затеей. Восьмое место. Эксперимент. Зло в центре сюжета фильма ужасов «Эксперимент». Зло – университетский преподаватель Джозеф Капленд и группа его студентов, которые пережили серьезные душевные потрясения – они решаются провести очень опасный ритуал. Чтобы подтвердить теорию о возникновении полсергейста вместе. Где есть концентрация душевных или физических страданий человека. Герои фильма не подозревают, что своими действиями подвергают себя огромной опасности. Затоившееся зло уже стало пробуждаться. Седьмое место. Избави нас от лукавого за долгую службу в полиции Ральф Серч повидал многое. Но даже самым ужасным преступлением он всегда мог дать логическое объяснение. Ральф и не представлял, что в реальном мире не только человек может быть источником зла, но и нечто сверхъестественное и очень могущественное. Теперь, чтобы защитить себя и своих близких, ему придется противостоять древнему злу берущему начало из самой преисподней. Шестое место. Disciple и шестое место в топ-10 самые страшные фильмы ужасов принадлежит Disciple. В ужасной автокатастрофе Disciple, главная героиня, теряет своего возлюбленного. Девушка очень переживает утрату дорогого и человека. Она подавлена и одинока и единственным, как ей кажется, выходом из сложившейся ситуации. Становится переезд в родительский дом, с которым у нее связано много хороших воспоминаний. Пятое место. Дом молодой девушки, агенту по недвижимости, поручают продажу коттеджа. Только дом оказывается не совсем обычным зданием. С проживающими в нем людьми происходят таинственные явления – и главная героиня решает провести собственное расследование, чтобы понять причину их возникновения. Вскоре она узнает ужасающую тайну. Когда-то в этом доме вызвали дьявола, и теперь всем его обитателям придется бороться за свои жизни. Четвертое место. Проклятие Аннабелли на семейную пару совершают нападение адепты сатанинского культа – чтобы провести кровавый ритуал. Во время обряда сатанисты вызывают сущность, Аннабель, необычайно жестокую и беспощадную, которая пробуждается в старинной кукле. Третье место. Кристи третью строчку в нашем рейтинге топ-10 самых страшных фильмов ужасов занимает кинолента. Кристи. На время праздников, посвященных Дню Благодарения, студентка остается одна в общежитии. Опустевшие комнаты и коридоры, кругом тишина. Ее покой нарушают уличные отморозки и вскоре девушке нужно будет преодолеть свои страхи. Проявить мужество и находчивость, чтобы дать им опор. Второе место. 13 грехов ничем не приметный сотрудник соцслужбы становится участником телевизионного шоу. По правилам, чтобы получить денежный приз, он должен выполнить 13 заданий. Какими бы они ни были. По мере прохождения, сумма приза увеличивается. Но и задачи становятся все более сложными. И скоро в этой игре может наступить момент, когда пути назад уже не будет. Первое. Репортаж 4. Апокалипсис – самый страшный фильм ужасов репортаж 4. Апокалипсис. Вновь главной героиней в фильме станет молодая журналистка. Ее помещают в карантинную зону, чтобы лучше изучить ужасный вирус, носителем которого она является. После того, как вирус вырывается на свободу, весь находящийся на объекте персонал оказывается под угрозой и теперь необходимо предотвратить дальнейшее распространение заразы за пределы бункера.